Eso en un minuto en el que todos pueden verme Y nadie se imagina lo que hay dentro de mi mente Sin flores de loto sobre este río, ni al lado mío Solo sonrío y salto al vacío No me angustio, yo quiero el mundo bajo mis pies Soy un espejo, siempre miro todo al revés Empecé, no sé, no saco ni una rola por mes Pero sudo la tarima cuando subo otra vez Yo en Medan mis amigos, hermanos y madre Pero se siguen quejando si me quedo hasta tarde Aquí el pecho arde y no hay forma de parar Preparo otro CD sin saber si van a comprarlo Yo soy de dormir poco entre el trabajo y la escuela Miro la foto que tengo de mi hermano y mi abuela Aún veo más viajando en el bus que en el espejo Temor a serme viejo, uno de mis tantos complejos Claro que no sé vivir, simplemente lo hago No me preguntes cómo escribo rimas y las clavo Aunque no dejen varo, no dejo de hablar claro Ves que me sobra el dinero, son errores, salen caros Sé que muchos no entienden lo que escribo Otros pocos me admiran pero no saben lo que siento Hay veces que aunque respiro no puedo sentirme vivo Y otras en que le doy vida a todos mis versos muertos No ocupo alucinógenos, mi mente se encarga cargo mi cerebro y la pluma como arma Con ella mato todo y hago que levanten las palmas Me encanta la sensación de escribir No ocupo promocionarme, por eso lo harás por mí Tampoco quiero tiempo, sé que el tiempo me mata Quiero una noche contigo y tus ojos de gata el mundo se escapa, no hay nada tras los cristales Me alimento de ron y amores artificiales No me vale que quieras compararme con quien quieras También crecí en aceras, en caminos de piedra Sin un peso en la cartera, viviendo en listas de espera De amores que fingen amar, que son quimeras Ya odio el licor, pero sírvame otro vaso Tocará seguir hasta lo opuesto del ocaso Tal vez llegue tarde como llego a todos lados Pero soy puntual en frases, a eso están acostumbrados sí, eso es tan irónico así como suena 哦。 no sé ni la hora Solo sé que hay luna nueva Yo no busco enamorarte con mi filosofía Ni escribir en tu piel como dermatografía ¿Quién diría que amo hacer esto todavía? ¿Quién diría que siento que la noche es mía? ¿Quién diría que lo hago como quiero día a día? Que no rimo tonterías aunque haga epifanías Rimando por gusto, así calmo el estrés Salen las rimas fácilmente en un 2x3 Otra vez y otra vez y otra vez Me juzgan por lo que sé más que por lo que ves, ¿ves? Yo compito, en cada rima lo hago mejor Esto es empírico, no sé si eso suma valor Sigo rimando por amor, por placer o por dolor Y con el sol rack brindo en otro vaso de licor ¿Cuántas palabras? Ya van 500 y quiero más No doy noticias, pero trato que esto sea verás ¿Qué decías? Unos me ven y quieren joderme Otras se acercan y dicen que quieren conocerme No busquen comprarme, sino busco venderme no quieren hablarme, mucho menos entenderme Soy apático, lo siento, me cuesta relacionarme No importa el tiempo que lleve si pienso quedarme No importa el tiempo que lleve si pienso quedarme Más que tinta Más que tinta